Hembusan embun pagi di pagi hari Membasahi kegersangan hati Di taman sanubari Telaga suci menghapuskan Rasa dahaga diri Kemintaan malam di angkasa raya Rembulan yang berduka Tetesan embun pagi membasahi Kegersangan hati Taman sanubari Telaga suci mengalir tiada henti hapuskan rasa dahaga diri ini dari terik matahari ke malam di angkasa raya rembulan yang berduka tetesan embun pagi pagi hari membasahi kegersangan hati di taman sanubari telaga suci menghapuskan rasa dahaga diri ke malam di angkat Kiasan embun pagi membasahi kegersangan hati Taman sanubari telaga suci mengalir tiada henti hapuskan rasa dahaga diri ini dari terik matahari angkasa raya Rembulan yang berduka Kemintaan malam di angkasa raya Rembulan yang berduka angkasa raya Rembulan yang berduka Kemintang malam di angkasa raya Rembulan yang berduka